うん、すぐ戻すって俺あからい大丈夫時間が経てば自然に男の子に戻るからおーすララちゃんなあリトしらねあからいくださいよ先輩目は待ててニュントラステントゆきくん知らないなんかカバンもないみたいなんだ

Max t a r d あんメアの紅茶のせいで体も服もベッタベタだ。 から脱ぐんだこれとか女になったことあるけどやっぱなれないよな